ዛሬ ገመድ አልባ ቻርጀሩ ወይም በ electromagnetics ቅርርብ የሚሰራ ቻርጀር እንዳስሳለን። ለመሆኑ ይህንን የሳይንስና የቴክኖሎጂ ስራ እንዴትና ከየትኞቹ ቁሳቁሶች እንደሰራቸው ተማሪ ሙሉጌታን አነጋግረናል። ታያት አሁን የምትመለከቷት ቺ የ induction system transmitter ነች፣ ወይም የ induction የሚባለው ወይም በ electromagnet አማካኝነት power ን የምታሰራጭ ነች። ወደ ሞባይላችን power ማሰራጨት የምትችል ቴክኖሎጂ ነች እና እዚህ ውስጥ የኤሌክትሪክ ጥምጥም ሽቦ አለ። በዋናነት በ magnetic system power ኡ transmit እንዲሆን ወይም እንዲሰራጭ የሚያደርግልን የኤሌክትሪክ ጥምጥም ሽቦ አለ፣ የመዳብ ሽቦ። ያ እንዲፈጠር የሚያደርግልን ከመጀመሪያው እንዲሰራጭ የሚያደርግልን frequency የሚባለውን ነገር ወይም on off on off እየሆነ electromagnet እንዲፈጠር የሚያደርግልን transistor circuit አለ። በኤንፒኤንፒኤንፒ ጃንክሽን ትራንዚስተር ነው የተሰራ። ያ transistor on and off ነው የሚፈጥርልን። ያ on and off ወደ ጥምጥም ሽቦ ሲገባ frequency ይፈጥራል። የፈጠረው frequency ይበተናል ወይም ይለቀቃል። ሲለቀቅ ያ frequency ው በውስጡ power አለው እና ያን power receive ያደርግልናል። እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ጥምጥም ሽቦ ማለት ነው። receive የሚያደርግልን አሁንም electromagnet ነው receive የሚያደርግልን ወይም induction ማለት ነው። ከዛ receive ያደርግልናል። receive ያደረገልን ወደ ዲሲ ቀይሯለው። እዚህ ጋር diode አለ። እዚህ ጋር polarize capacitor አለ። በእነዚህ አማካኝነት ወደ DC ይቀየራል። ወደ DC ተቀይሮ ወደ ሞባይሉ ይገባል። ሞባይሉ እንደ ቻርጅ ይቀበለዋል ማለት ነው። ያ መሞከር እንችላለን። connected እንዲህ አይነት የቴክኖሎጂ ውጤቶች በተለያዩ ሀገራት በየጊዜው እየተሰሩና እየተሻሻሉ ይቀርባሉ። ታዲያ ከሌሎቹ በምን ይለያል? የኔ ለየት የሚያደርገው እነሱ የሰሩት የ wireless charge ቴክኖሎጂ በአሪፍ ነው። አሪፍ ቴክኖሎጂ ወይም በሬዲዮ frequency ቴክኖሎጂ ነው። አሁን እኔ የሰራው ቴክኖሎጂ ግን በ induction system ነው። induction system ማለት ወይም በ electromagnet system ማለት ነው። advantage ኡ ከነሱ የኔ ለየት የሚያደርገው በ induction system ጊዜ high current flow መሆን ይችላል፣ ወይም ፈጣን የሆነ charge transfer መሆን ይችላል። በአሪፍ ጊዜ ግን weak የሆነ signal ብቻ transmit ማድረግ የምንችለው advantage ኡ ያ ነው። ከዛ ደግሞ ያው ሌላ advantage በኢትዮጵያዊ እንደመሆኔ በሀገር ውስጥ እኔ እንዴትም ብዬ ደርሽበት በ induction system wireless charge መስራት መቻሌ advantage ኡ ነው።